السلام عليكم شيخ اخباركم بحلقه جديده هذه الحلقه راح نتكلم بها عن معجزات القران اذا نتكلم عن معجزات القران يجي يعني احنا ظلمنا القران بشكل كامل لان هو البحده معجزه فلهذا سبب اليوم راح نتكلم هذه المعجزات من اجل انه اذا انت ما تؤمن بالدين الاسلامي او اذا انت تعرف شخص ما يؤمن بهذا الدين الاسلامي تزل هذا المقطع حسب الان انه يفتهم شنو الدين الاسلامي ويدخل بالاسلام زائدا اذا انت اصلا مسلم لما راح تشوف هذا المقطع حيزيد ايمانك بكل تاكيد فخلينا نكمل الحلقة لاتس الجزء الأولى قوله تعالى من الماء كل شيء حي تعالى وخلقنا من الماء كل شيء حي الآية الكريمة واضحة جدا ما يحتاج أي شرح خلقنا من الماء كل شيء حي بمعنى تعميم كل الكائنات تشرب ماء جميل جميل جميل جميل لقوا لقوا العلماء كائن اسمه جرذ الكنقر هذا هذا الكائن طوله ما بين 10 سنتيم 20 سنتيم هذا الكائن ما يشرب مي فشربوه مي قصبا ما عليه فمات فاجوا احد العلماء المسلمين قالوا ما معقوله انه القران او مو من المستحيل القران يتكلم شيء خطا فلهذا السبب شرحوا هذا الكنقر هكار شرحوا جرذ الكنقر هذا فالعلماء وافقوا من اجل ان يكتشفون الحقيقه فلما شرحوه وجدوا جهاز ثالث سيدي الجهاز الثالث ما شنو مال صنع الماء واو شنو صنع الماء احنا عندنا عندنا هنا جهازين جهاز هضمي وجهاز جهاز تنفسي وجهاز هضمي جميل جدا جدا جدا لكن هو استكشفوا عنده جهاز ثالث <laughs> الجهاز هذا هو جهاز لصنع الماء وهذا اللي يثبت لك طبعا يصنع الماء بطريقه معقده جدا وهذا اللي يثبت لك انه القران مستحيل يكذب بشيء رحنا للمعجزة الثانية رحنا للمعجزة الثانية المعجزة الثانية صارت ما بين أمريكا وروسيا بعام 1956 على ما حد ما حد يستخدم ما حد يستخدم النووي بأي شكل من الأشكال لكن أمريكا رادت أنه تتأكد أنه روسيا ما راح تستخدم النووي على كثر النووي اللي عندها فللأسف دزت لها أقمار صناعية وهاي الأقمار الصناعية بدأت تستكشف آه، أصوات طاقة قوية جدا فشكوا انه امريكا انه شكوا انه روسيا جاي تستخدم النووي فدسوا بعض الجواسيس من اجل ان يستكشفون فقالوا الجواسيس روسيا ما جاي تستخدم نووي روسيا ما جاي تستخدم نووي من لكم هاي المعلومات فهاي امريكا بدت الان تبحث عن شيء بالفضاء تصورت انه اكو شيء بالفضاء هو اللي طيطلع هذا الصوت فسمعوا فكان كانوا بدأوا يسمعون هاي الأصوات كل ما يتغربون للفضاء مو كل ما يتغربون إلى الأرض كل ما يبتعدون عن الأرض يسمعون هاي الأصوات كل ما يبتعدون كل ما يتغربون إلى الأرض تروح هذه الأصوات فعرفوا أنه هي هذه الأصوات تأتي من السماء فبدأوا يبحثون يبحثون يبحثون بالأقمار الصناعية اللي عندهم وبدأوا يبحثون بالأقمار الصناعية وجدوا أكو شيء ثقب قوي وطرق وشديد فقالوا شنو هذا؟ فاجوا علماء المسلمين وقالوا لهم هذا عندنا مذكور بالقران قبل 1400 سنه. انتم مستوكم استكشفتوه، احنا ندري به قبل 1400 سنه. والحمد لله على الاسلام. والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب وما أدراك ما الطارق نجم الثاقب وإلى آخر الآية ولأخذ السوق وهذا ما معناه بشكل واضح يطرق بشكل قوي استكشف القرآن قبل 1400 سنة واستكشفوه الروس والأمريكان قبل كم سنة فقط نروح للمعجزة الثالثة المعجزة الثالثة إذا تروح تكتب بجوجل كم عمر الكون راح يطلع لك عمر الكون 13 مليار وشوية أما إذا تروح تكتب كم عمر الكرة الأرضية راح يطلع لك 4 مليار و800 وإذا ما تحسبها راح يطلع من وقت الكرة الأرضية هو ثلثيا عن العالم وهذا اللي قال القرآن وخلقنا الأرض في يومين وخلقنا الكون في ستة أيام وهذا ما يثبت لك أنه بالقرآن قال ثلث وهنا ثلث الله هنا بالعلم طلع ثلث وهناك بالقرآن كذلك طلع ثلث صح احنا عرفنا هذا الشيء قبل 1400 سنة وهم تقريبا عرفوه الحمد لله على نعمة الإسلام المعجزة الرابعة وجعلنا الجبال وتاده ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا استنشق العلماء أنه بقوله تعالى وجعلنا الجبال وتادا بمعنى أنه الجبال هي اللي كانت الأرض فأكو عالم مسلم بدأ يبحث عن هذا الموضوع إلى أن وجد أنه جد الجبال هي اللي تكض القشرة الأرضية من الطيران واو تصور هذا الشيء استكشفناه قبل تقريبا 30 سنة من دلوقتي والقرآن قال للنبي قبل 1400 سنة الحمد لله على المدرسه رحنا الجزيرة الخامسة كان اكو اكو عالم بلجيكي قاعد بمكتبه ويبوع على اكتشافات واختراعات اينشتاين بس استكشف شغلة وقفته انه الكون جاي يتوسع لكن اينشتاين ما بحث بيها فقال هذا العالم ليش مو انا اللي ابحث بيها فبدا يبحث ويدور ومشى على شيء معين اللي هو انه الكرة الارضية كانت كانت بشكل آه، دائرة صغيرة كانت شديدة القوة بعد ما انفجرت تكون الكون وتكونت بعدها الكرة الارضية طبعا تكلمنا بهاي الحلقة بشكل تفصيلي عن هذا الموضوع ونفسي العالم هو ولا حاجه بدا يستكشف ويخترع بدا يستكشف عن طريق نظريات ومعادلات وهذه استكشف انه الكون جاي بعمليه توسع بس بعمليه توسع مستمره وبسيطه جدا فلما باوع وراوع قال معقول يعني انا اول واحد استكشفه فلما اجوا علماء المسلمين قالوا له لا احنا ندري بهذا الموضوع قبل 1400 سنه بسم الله الرحمن الرحيم صور يعني استكشفوها قبل 30 سنة 40 سنة والإسلام قايل لك بها قبل 1400 سنة جمال نروح للساسة الأخيرة اكو شخص كان يقرا كتب بشكل كبير فلما اجى احد المسلمين قال له ليش ما تقرا او ليش ما تستكشف الدين الاسلامي كان يضحك علي وبعد ذلك قال له جيب لي الكتاب جيب القران فبلش يقرا بأول أو بداية صورة البقرة وكانت هذه الصورة تبدأ وإن بسم الله الرحمن الرحيم وإن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله فأول ما بوع على هاي يعني آه، شلون يعني آه، قال قال هذا هذا مستحيل اكو شخص كاتبه فسئل المسلم قال له ليش؟ قال له لان مستحيل اي شخص اي شخص يكتب كتاب الا اذا ما يكتب بدايته او نهايته يكتب انه قد اصيب او قد اخطا لكن هذا الكتاب بادي بادي بكتمه انه هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مستحيل يعني يحدث هذا الموضوع لاي كاتب فبدا يقرا بالقران يقرا بالقران الى ان استكشف انه هذا مستحيل اي شخص او اي شخص اعتيادي مثله مثلك يكتب هكذا كتاب فبعد ذلك أسلم هذا الشخص والحمد لله على نعمة الإسلام اكو كثير معجزات للقرآن وبكل كلمة اكو معجزة لكن الوقت ما يوسعنا إذا ما حاط like هسه حط like لأن لأن تعبت به لأن تعبنا هواي بتجميع هذه الأمور وتعبنا بمونتاج الحلقة وتصويرها واللوك الجديد هذا راح نعدل عليه بشكل كبير هذه كبداية بس راح يبقى هيجي راح نعدل به بعد وبعد وانتظرونا ببرنامج تاريخ البداية يوم 7 7 مع السلامه